で和太鼓山留コンセリネ星慶デニーことさだちす熱く添えてみイスタこととぷろで和太鼓さなちすイミコからユーマスコンセリバシュムシロニョル千本桜ことと和太鼓での演奏かっこいいですねトルコでもこのような和楽器の生演奏が聴けることはなんて贅沢ですね実は専門桜トルコでもポピュラーな曲なんですよ 華やかなオープニングの次は、古都アーティスト、末富敦子のソロ演奏をお聴きいただきましょう。末富敦子の恩師、巨匠、子、沢井忠夫作曲、現代古都曲の名曲、鳥のようにより、一楽章をお聴きいただきます。それでは、末富敦子演奏、鳥のようにお聴きください。 Bye. ルリで惚れ惚れしました。ここイスタンブールでは空を見上げるといつもカモメたちが飛んでいる姿を見ることができますが、どこの国でも鳥たちは優雅に美しく、そしてたくましく、そう感じる一曲でした。続きましては、古都アンサンブルの曲2曲を続けてお聴きいただきます。1曲目は、高沢井忠夫作曲。 2曲目は、おこと、作曲、沢井忠夫のご子息、沢井光です。日本でも海外でも、琴を弾いている方々に人気のあるこの2曲は、イスタンブール琴ソサエティのレパートリーでもあります。それではどうぞ。 コンサートもいよいよ最後となりました。トルコで唯一のプロ和太鼓奏者、カラユルマズ・恵美子は、ドイツの和太鼓グループ、マサ太鼓のメンバーとして活動しております。また、トルコで、ことアーティスト末富敦子と出会い、新たなコラボレーション活動をしながら、イスタンブールで和太鼓レッスンも始まりました。日本フェスタアラジュロイラ、オンラインコンセルチン Yamatomi grubu sizler için çok çalıştılar. Önümüzdeki yıl Türkiye'de sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. O zaman son olarak bu şarkıyı hep beraber dinleyelim.